मेरा चैनल और आज हम एक गेम का उसका नाम है रोब्लॉक्स और रोब्लॉक्स में अपने भाई ने मुझे चैलेंज किया है कि वो मुझे रेस से हरा देगा उसके पास है लंबरगिनी और मेरे पास है डॉज भाई वो देखो लंबरगिनी उसकी कितनी प्यारी है मैं हार जाऊंगा चलती है रेस की तरफ लेकिन हम ही जीतेंगे मैं बोल दिया चलो भाई रेस की तरफ चलते हैं तो गाइस हम आ चुके हैं रेसिंग कंपाउंड साइड पे और ये हमारी रेस शुरू होने वाली सो लेट्स गो फॉर